දැන් කීර විදුරද මේ දිනක තියෙන්නේ හරියට වෙලාවට කියන නැත්නම් හරිම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් 10යි 30යි කියනවා කිව්වොත් දැන්ටවත් වෙලාව නැහැ. ඒ දැන් වෙලාව නැහැයිද? නෑ. කොලේ අඬුනේ. ඉතින් යනවා කියලා පාරෙන් යනවා. මේක මිනිස්සු 100ක් ඉන්නවා කියලා හිතන්න. බලන්න වාහනයක්. ඔය එළි ඔයත් හරි ඒ මොනවා කියලා වෙලාවට යන්න බෑ. අයින් කළ දාන්න ඉතින් මේ වගේ වෙලාවට තමයි. ඔයා හරි. මේ මිනිස්සු වැඩ කරන හැටි නම් හරිම සෞත්තුයි තමයි. මාත් එක්ක හොඳයි. මම ගෙදර යනවා. මට දැන් එපා වෙලා. අපි දෙන්නම යන් යන්න. ඔව් ඔව් යන් යන් යන්. අද මීටින් එකත් එතකොට කැන්සල් වුණා නේද? ඔයා මීටින් එකට සෙට් වුණා තෝමම තමයි. මොනාරි කිව්වද? නෑ වඩ මොනාරි අහුණාද? <coughs> පොඩි කැස්සක් ආවනේ. ඒ කැමතිට කොරෝනත් දැන්නේ නේ. නෑහලෝ මට කොහෙන්ද කොරුණ හැද මට කොරුණ නෑ ඉදිරි පිසි අරකක්වත් කරන්න වෙයි දන්න හොඳ වැඩේ හැදිලදුව පිසිR කරන්න නහයට අර කොබාගන්න හරි හරි ඒකෙන් කමන්න ඔන්න තැනට හාව දැහලා විතර යනවා